これから長瀞秩父ツーリングに行ってきます行ってきますじゃあ行きますかはいよろしくお願いしますよろしくお願いしますオッケー なんかもうすでにめっちゃ楽しいんですけどですねお見送りのふっかちゃんがはいいやふっかちゃんわーいわーいイエーイあ、やえされたそうそうそうされますよ今気づかれなん気づかんだね今真ん中の人だけめっちゃこっち手打ってますよ とバイク乗ってると多少派手な格好しても恥ずかしくないからあそうそうそう、ね、なんかちょっと面白い動きとかもできちゃうあでこの先をちょっと左に入っちゃおうかなはいあちょっと綺麗じゃない 綺麗ですね、ね、はい左 OK はい綺麗ですね。後ろからいいですね。 あ、いいですね、ここから見ると。すごい、桜綺麗。わあ桜綺麗、すごい。い。やすごい、すごい。桜のシャワーだ。すごい。やばい、やばい、中に入ってきた。すごくいいのが撮れた。いや、本当すごくいいのが撮れた。うん、ね、フラフブキすごい。 この桜並木が何キロか続くらしいのでうん、うん、えー、最高ですね <laughs> 最高 並んでるおよそ 600m 先の駅ですなんか駅みたいなのがありますねあ長瀞駅だ駅なんか長長瀞駅うん長瀞駅長駅そうそうそうそうですねライン下りだ ああうん結構有名ですよね激流で荒川が <laughs> 一回だけやったことあるんですけど、うん、荒川見た目結構穏やかだから大したことないだろうと思って気楽に乗ったら結構揺れているね <laughs> 水しぶきもすごかったです乗り応えありますよ、えーあれでもなんか桜並木 だんだん少なくなってきちゃったね <laughs> 確かに本数がこれがあこれの日はうん綺麗だったよねなかなかああいうアーチ状の桜って見られないからね、うん、うんうん皆さんお腹のすき具合はどうですか 来ましたお出てくればすぐあと20分以内で到着しますはいったはいあ、いやえーねえ、笑顔だった。笑顔だ <laughs> およそ5 0 0ル目的地は右側ですもうもうすぐだもうすぐですよやばみやばみやばみあここここここです坂気をつけてください 危ない危ない。しょ、ちょうど危ない危ないよもう。なんかなんねちょっとバイクの危ないよここも。よいしょ。どうでしょう。あいい感じ。よいしょ。 うんハンバーグがいっぱいあるし、思ってたハンバーグと全然違う。うんうんうん。これだったみたいなな中で全然考えて。 Quedé あ右折信号でみんな来れるかな頑張りますいけいけいけいけいけ 狭くなってきたね